Academi Sgiliau Addysg, Hyfforddiant ac Entrepreneuriaeth ydy Randoms Limited yng nghanolfan pobl ifanc Cwmbran. Mae'n helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer byd gwaith, i chwilio am swydd neu i gael neu i ddechrau ymentrau hunain. Mae Randoms yn helpu pobl ifanc sy'n agored i niwad a rhai sy'n wedi hynysu. Mae y hyder nhw'n cael eu datblygu drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau cymdeithasol a phrosiectau cymunedol, sydd o fydd i grwpiau eraill sy'n agored i niwed yn y gymuned lleol. Mae cynlluniau pwrpasol a chyfleoedd wneud cynnydd yn cael eu creu i bob person ifanc. Mi ddisgrifiodd y beirniad y prosiect ei hun fel entrepreneuriaeth ac fel enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth i fodloni anghenion pobl ifanc.